esawa zireba etuuse naye tusooka okubeetondera ti no leero tukeereyemu olw'empeereza yataataganye taataganyeemu uh, mu mirongo ti gyaffe ate n'omukulembeze w'eggwanga twabadde ne puroguramu eyokuba nti no tulina okumuteekako esaawa zino naye uh, ne tutaataagana mu kale nno tusooka okubeetondera mwenna abatulinze edda okuva ku makya omukyala anina nnyo ngaawo uh, emmengo ku lice gomesi wabadde watulinzeeko dda waliwo n'abaami abangi mwenna mubadde muweereza messagi nga muga nti nno omukulu tamala emirundi aliwo aliwo banne mwebale kwagala tamala emirundi mwebalire eddala n'okwagala hgtv ate nange okunjagala kwezi kubanga omuntu okutwala obuvunanyizibwa natandika okuweereza mesagi ngaobuuza omuntu kitegeeza nti nno mhm. aba akukutteko nga bulijjo pulogulaamu yo ettaala ekuba toki mu bintu bingi nnyo ah, mukulu tamala emirundi byagenda okutuyitiramu olunaku olwaleero ah, ebibaddemu mu wiiki naawe ayina ekibuuzo nga kikusibwa nga ate kyamakulu ojja kukisindika ku 07 05 72 chinana mu mwenda atano ah, mu mwenda noti musanvu noti tano musanvu mu bbiri chinana ah, mu mwenda atano ah, mu mwenda gwaine kibuzo akyoyagala okubuuza omukulu tamale kubanga tutujja kusobola kufuna basimu naye ekibuuzo nsobola kimusomera wano nakuddamu sebo mukulu tamale bino nga tusonyesa okukula bakulinda mm, mm. ensebo bantu baffe babadde bakulinda bagatya eh. omukulu tamale emirundi ali watubuulira ebigenda mu maaso gavumenti nabagamba mm. nti nze nfuludde ebintu bingi ensebo omuganda tayagala mazima agagala hmm. byali bigendereddwamu kumuziba mumwa hmm. atayogera teyejjusa nabbi kye yali kasiru mutuwulire nabbi yali kasiru oba atayogera abantu basala n'abaana babwe nebabanoonya waawaredi omuntu ayogere eh, <laughs> nabuuzawo nalebo kibuule nemugamba nti ogamba bagenda bakwogerako naye singa olutalo olwana nakasiru ngaotamanyi sayinirangu eki okola oti hmm. that this man talk bakwogerako to answer ate olusi bakwogerako otereeze eh, mm. yes you must understand encourage these people to talk nabaga nti waliwo kabaka sekabaka hussein yali wa jordan mm. yavuga nga takisi ekiro awulire abantu byebamwogerako yes <laughs> hussein yavuga nga takisi ekiro eh, eh. mm. awulire ebirowoozo by'abantu mm. naye lwaki abakulembeze benaku zino tebaagala kubogera ah, bateekako omuziziko era ebbanga lino erya covid covid atuyambye nnyo abaganda hmm. bagamba nti etaffe etaya mugenyi hmm. embuzi bwebaba tebagitegenda kufa omugenyi aga nti ŋŋenda nayo sijja kugirira wewonyi hmm. covid atubonyabonyeza akoze eki naye awadde pulezidenti obudde okukola nokumanya ababbi nokumanya nti gavumenti yebabadde bagisudde endifakiti ekizibu museveni kyalina kiri eki talina mawulire teziro nempapula zamawulire museveni byakoze tebabyogerako tezikolera aa era kati balwana nnyo okulaba nti obutambi simanyi biki aa obutambi ate mubufaakwoki eh, kubanga omusajja n'atuula n'omukyayina zisimanyi lukyayina mm. ne batuula ku simanyi nanyanga loza nakagendayo two times nowulya akatambi ngaomusajja aga how much is the heart omutima mukugula sente mmeka tidola emitwalo etaano o what about the rangish mukatambi alina abakyayina mmanyi olukyayina kakati emitima egyo gyalamuza gyante gyambuzi gyaki ekyokubiri baleme ebbalimba era mulimu netteeka eryazze mu palamenti hmm. nti omuntu adonatinge nga oganizire nga tannafa nembaga nti oganize ezo bazikula mu bantu nga bakyali balamu era netiwaaka abanagoberera obulala bwonna obutambi obulala oli polofesa kati yafa naye yafa netondedde yafayatandika ebintu ebyo polofesa wa heresi asibwamu nyo ekitiibwa wemwogera mm. mutya mm. bamafya gwe bali bakozesa ng'atadde netiwaka mumawalero gonna nabagamba nti lwaki mu yesitaani baasi tezikyatomeregana omanyi nti abatomeregananga mu baasi ezo nga basaddewo obuteezi babala asinga lugazi mu ddwaliro mwe muli gye babikuuliramu eh, mubiyita nti tebatunda byabafu if they say the organs from dead people how come that the pakistan is here omu pakistan ngenda omuggo bano nga eh, ayina baminisita babiri era baminisita ba uganda babiri gundi interpe banoonyerezaako kubanga trafficking ne human parts ne human being zikyawerebwa kakati mama fina yaja n'abagamba nti abaana abali ebweru bonna mbasasulidde tiketi bakomewo lwaki tebamugaa nsasula bw'okomya awa abaana bano abagenda okukola abamu tebaliiyo babajjamudde ebintu ne bafa n'olwekyo maama fiina singa akomyawo abaana abo wano buli omu ajja kubuuza nti owange nga taliimu nze kankubuulire mpunyenabagamba bulijjo temuwalananga omugagga ku kyalo hmm. omufunanga kufunya information naye mbaga nti omugagga ayinza okusuza mu nyumba nga tomanyi noga nti ovaawoga omusajja gwatambula ekiro tinva kalakala tingamba mhm. mirundi abo ntiya mirundi kojja wange they were these are known people amanga gano agafa amatono ennyo you can move from busia nojje kampala nononya omuntu ne bamukulagirira naye oli agenda naga nti wabadde mu amerika omwana wange wamulabyeko nabadde kitundu ki amerika amerika erikagati egundi ngenda nebaga nti abagagga omwana yawona okumutta lwaki omwana yagamba omusajja atwala abantu ebweru mm. nti ndi mwana wa mirundi mm. nti e oli mwana wa mirundi nti leeta obukadde busatu busatu yatwala abaana aga naye ono yamuzza mukamba namugaa nti waayi bino byetukola bino banno tebajja kudda naye kitaawo ajja kunzita gwe nkuwadde ritani tiketi ne pasipoti bamutuuka eritogibawa kuokomewo nga bagenda kubatta gyebali bafadda gyebali ekitegeeza ebitongole bitwala abantu ebweru bitwala abaana kubakuulamugambye tigweotegerera nti omwana wo tasoma when do you understand nti omwana emakerere taliiyo nga bagenda kutikka eh, kakati ifu maama fiina saizi nze nzikiriza obubakomyawo bali tebayinza mukkiriza bubakomyawo people realize nti owanga aliwa ekitegeesa yafa olabe aba obusasulidde sente nze nabakinigeria bano abasajja bakolanga abanigeria mm. ekinigeria omusajja yajjanga ku kyalo nayola abantu bagenda okutta naye nga bano baaba omwana wange yekka gwe nina biki nga gwe takutwala gwalina omu eh, mm. naye nga bano baka ababatwali <laughs> tebamanyi tebagenda kukinendaba ekinigeria ekirala nze ebintu ebyo binigeria mbiraba nabiri ebifiripino mm. ekinigeria ekirala omusajja yajja omuwala yali agala nnyo okufumbirwa omulenzi mm. nga kitaye w'omuwala mafiya biliyoni zakirab biliyoni yakirab nga bogiraba ne mafiya yawa nogwekola ekibinja kyawoekita feroship kakati omuwala yajja omusajja abuuza omulenzi nti gweyagala okwasa muwala wange taata wejali taata wange yafa mama wejali maama yafa gwe toyinza kuwasa muwala wange kakati omuwala teyategeera lwakitaawo aganye abali mu kigulupu ekyo basakurifaisinga abantu okukuuma obugagga bwabwe yes. kati ono omwana bwe yayogera nti taata we taliiyo ne maama yafa yategeera mu gulupu yawe mulimu asaddaaka kati yanasadde akaki <laughs> ah, ah. eh. anti yamanya nti eyo famire kakati mulimu muneogobeera eh, otya nga kitaawe yafa kati ye out of experience yali ategedde eh, nga bwe mbagamba nti nze singa nali mu polisi wantewali baddebona crimina hmm. mukimanyi nti wabaawo sente zebabbye mu nzige newabaawo sente za kyogamu newabaawo sente za covid-19 nemulaba ebizimbe ebisituka abaana babula nnyo lwaki abaana basinga okubula bali wakiso matugga anti ekizimbe hmm. okukiteekamu omuddugavu bamugamba omuddugavu okusaddaaka yagulabira ku basingasinga abasingasinga basaddaakinga endiga ah, anti bubakuga nti ekizimbe bakisaddaakira tokimanyi nti gwe kati n'amatafaali ogatira embuzi mbuba otagatira mbuzi gakona ngate bebagoca gakone omanye nti okuwanika akasole kati bali enkoka babakanikama mbu amabati gabasala kakati gwenjagala nkubuulire olwali mukitegeere <laughs> hmm. lwaki ebizimbe bya hamu tebigwa waliwodire nti hamu azimba ekizimbe kisa abantutakiriza mumalogo lwaki loko ekizimbe kya loko kyakawugwa gumu simanyilwakianti bino babi batega bafiiremu nti kyesalidde eh. kyovula bakugamba abewakiso nti twalabye omwana oli yabadde n'akadomola era kati oyo gwe bakutte nga ayina akadomola bweomunoonya ku poliisi taliiyo nenyini kizimba aba yamuguzeeyo dda amuteringeyo yo yo mu liberia buli mubaka wa palamenti yeyesimbyewo atta omuntu bwetatta towangulawano mu buganda nga kabaka bamuteekako ku namulondo engoma mujaguzo bagikubya buno waliwo gwe batta muganda atambula nga omuganda yeetambuza ekiro nga omwenge naye ayina ekikamwava hazepatikula kiran olubiri goloza kabaka teyalitawanyiza abantu olubiri okuluteekawo nti bazimbi olubiri hmm. eh? hmm. mulina okubeera n'embeerera ezabawala makumi aga n'abalenzi embeerera makumi abiri be bantu ataano abeebase ku buli lubiri gwebwekita kyakuzanya abaganda baategeera nti ejja tubonyabonyanga nzimbe wano munzimbire wano munzimbire wano bamugaa nti ataano ogahe ne museveni bakimubuuzaako oyagala olubiri tulukulekere <laughs> tuwa ataano getuteeka ewala getusaddakirewo wetunaalitirya olubiri lwamuntuso <laughs> you see for you africans nze omuntu ate omwana gwe baali bakya muguluma amuwulirako mhm. kojjawe yenyini baali banyumya bugundi mm. dokita ayagala omwana wokusaddaako nakwata omwana abatwala abaana bammwe close relatives mm -hmm. omwana tagenda namuntu gwatamanyi ate era bwaba kuloserative yamututte n'atamutta era amutta kuba omwana ajja kwogera nagendere ne anko gundi mugulumu omwana yafa bubi nnyo kojjawe yamutwala ali mumufaliso mhm. namutuse wadoketa doketa namuga nti nzenga namutumyewa byogera ku mwenge waliwo naayagala omwana waliwo ayagala omwana mhm. waliwo ayagala embuzi etaliko bwoya ah. ebimu bisaddaka nokusaddaka nga tibira nekibatwala ennaku zowaddeyo padiz padiz padiz abaana padiz padiz mu bana abalogo ba illuminati hmm. padiz abaana bawala bazagala nnyo era kati waliwo abantu abajja ku ssomero lyabakulu bamasomero oli naabagaa nti njagala kukirininga ssomero ku bwere tuli kibiina kyabwannakyewa banoonya padiz amuteringiro eh? olaba nti omwana bamase mukwata ne bamutuga aa eri gyagenda omusaddaaka aba mukazi we kati what makes this mwana omukazi we nakudaivatinga nti intensoli yabadde yaki yamurepinga no musayi bagutwala kati abo bagutwala luddawa mu bizimbe bano mafya balina akakwate nolimusajja bebamu eyatwalanga ebibumba ekitegeeza banene mu gavumenti eh, yali akuumya obukuumi bwo wano omupakistaani hmm? abo abachina benakubyeko ate bwe bazze luvanyuma omupakistaani adduka atya mu uganda namukuba yatambuliranga mugundi yabaminisita minisita namuweeza neekupimenti naki yonna yagaa nti ono mirundi ono eh, there is no african with this technology tekinologi yekubye abantu bano bamafiya banka abalwa tekinologi bamanyi nanyiniye era ekyo bakitiira ddala ah, ah, bamanyi ebyuma nanyini byo babitera bamanyi webiri mhm. kati batudde nibalaga nti tugule ababikolerako tewali gwejja kugula abikolera ku nze mbyopaleetinga ekyo nakitegeera ninga okubya abasajja kaakati abachina bano bayingira batya mu ddiiru ngo mupakistan yamazo omupakistan netiwork eri international hmm. era omusajja omu yagamba nti whats the purpose of enabling allowing a person to be buried with a river which can be used to save other lives thats the argument but the argument is we have more the china has more people than uganda yes. pakistan has more people than uganda mm. what makes the difference to make uganda attractive babitwala balamu ah, nze singa munebazana nnyo abaana abawala bafanga 18 buli mwezi yes. bwe basala owange nembategeera nti basala bisale waliwo afa kati mm -mm. baali bayina kiruddu bayina erubaga e, bayina enamirembe bayina emasaka balina erugazi nga yesenta mm. eastan yonna mm. wabodaboda akyalimu akassa ah. baasi nga zetomera ziti nze kwenatiira nti museveni tasobola bamafiya bano era nze sinenya museveni mm. mu mm. kalulu ka 216 baleeta baasi ezitasiba zitta abantu bagende museveni alemeddwa kakati nkitegeera ntya hmm. omusajja bamugoba ku mulimu mhm. najja ngadduka ewange ku makya hmm. nyamba bangobye ku mulimu konzikuba otya ntya nti baleese ebaasi ezitasiba olwobaasi simanyi baasi zabaga olutalo luli awo balwanyisa omusajja bwalina okuvaawo hmm. byandala nga minisita transport yali amuwandikidde nebbaluwa nenkubira byandala nemugamba nti ebbaluwa gisazeemu omusajja ekizibu kyekyalina but kani museveni real believe nti omu ku banne beyesimbye nabo mulimu asobole okuleeta baasi ezitasiba zitta abantu bagambe nti okumanya museveni ensiemulemye ne baasi tezisiba is beyond a human imagination when you see these people dressed in suits you cannot accept nti bebe extractinga organs mu bantu mukimanyi nti buli ddwaliro lyonna lyatenda linga gondi mwekyale mwekyale eh, ng'olutuuka mu ddwaliro mm-hmm. nti oba ŋŋenze namirembe albert ku mm. mwokyale ya simanyi eplus bwogenda entebe mu ddwaliro lyentebe simanyi gundi bagita batya rayino kakati kankubuuze kakati dokita ono tebegatta nono dokita namugamba nti wa motoka zaffe zipakinze wiiki namba tayobana eh, eh. era nze yalongosa eyatta omwana wange fist of all nina badokita hmm. abaana baga nti oyo sisa waffe bwebanga bamuje ate yadde engulu ngazadde abalongo mhm. omu ne bamubba yabuuza n'abaana be ngomu bamututte mhm. era omukazi bwe yakaaba nagandi aa mirundi agenda kunza kidokita nikibuza mirundi ki mhm. ono omukambwe mhm. owamu kyatema n'olwaleero <laughs> engala bikyagidusa kyategeera nkimazeewo kyatema dokita omwana nagamba tukubuulire taata omukazi gwe bajjemu nabaana tabulidinga lwaki onabulidinga mhm. nga babikuddemu organizi zona bazitubire anti kankubuulire muwulire akatambi ako how much is the heart 50000 dollars katondaesente nyingi ensigo dola emitwalo eki ebiri e, amawugwe dola emitwalo eki esatu ekiro ya gundi boni maalo obusomyo mm. dola emitwalo eki kakati omusajja ate amabeere abakazi babonaabona nnyo hmm. bajja ne bakugamba kuba ba mu ddwaliro netiwak eri mu ddwaliro hmm. ne bakugamba nti tukebedde mu bintu byolowooza tolina kansa kati okusalako amabeere ago manyi nti miliyoni nyanya noba wa munaana ate amabeere bagatunda bagalya kuba tebagakuddiza obawadde omunaana obawadde nesente kati bebakulimbye nti olina kansa mu malwaliro kati omuntu ajjanjabirwewamuzaale eh, ba dokita nga nzi nze nyinza okgendayo nze ndaga mu ddwaliro ah, ah, ndimusinuneweyomumugundi eh? nakakati nina kiti yange enzijako e, e, e, omusaayi hmm. kubanga bayinza okugamba nti oba mu studio mulimu ayakafunye nemirundi bamukebere leeta ebivuliye wange nembwanzite <laughs> badokita bange baana bange bebajja nebakebera eh, obamwekali anti nakumeka kati kenyera eddagala nalifunye eddagala liri kenya lyo lifasiritatinga mukifo kyennaku ekumi nenya ennaku ezi nga mm. kamaze okweraga kungulu mna uganda yo yo mugiveeko kujyako nga muwagidde museveni naye bano tebabyogera gundi andi nkubuulira anti bawamba amawulire muwagire rediyo ngazino ate bebagenda okuwamba mafiya yewamba mwegyemukolera eh, eh. nti dabo standard leerwe egireerwe eya kenya etuuse nayivasa eya uganda tesobola lwaki bapima leerwe yeyasooka okutuuka mu uganda mm. leerwe yesinzaamu ettaka kakati boba mu kifo ekyokugaziya kubanga standard age mm. ekitegeeza nti train enene eh, sikuga nti ekyusiriza mm. standard ki mm. bali ne rairis ezisinga obungi abantu bazijjawo nzigenda ekyengera walibazikuulamu eh? mm. kakati lwaki ate bakola save endala eyita mu mayumba g'abantu ag'okumenya babayes eh. kubanga leero weeyita manyi leerwa mateeka tetomerwa gwegitomera era okiraba nti mu uganda mokka mwemuli leerwe etomera yagundi wali ewa e mukwano mm. kubanga simpu ekuba ebitaala ekuba egombe kakati olaba wano e, egendi ekabuusu mm. hmm? mm. ekabuusu bwoba oserengeta hmm. ekabuusu hmm. olaba akakoona kano hmm, ewasembuule anne kadda bwe kati omanye disayini eyo kyagikozesa oleme kuva eno kutomera train osibe owete atodde wali era nze wenajjira mu kampala mu nsanvu mwenda nga wabeerawo ab'obugoyi obumyufu onule two people ewamu wabeerangawo nga nekintu bakisiba naye kati owa booda awaganya nemubetenta kuba owa booda tamanya najalaga ate train abantu bagamba train ekuba ekuba emotoka nebattiramu mbwe eriko amasanyalazi nedda hmm. bwekuba eŋombe nokankana toddamu kulaba petro ya motoka yonna ekusangawo busansad naye how much money do you use to pay for only two people oba one person nga bana babeera mu construction zenguudo hmm. nawanikaki mm. akubuzeewa ate era oyinza okusanga ngaera sente mulerwa mweziri bazibba mu uganda mwokka mwemuli emeeri ezatomeregana mwana wattu okimanyi nti muleka victoria mulimu emeeri tano nina guno neziwandikako nekitabu okimanyi nti ekimu ku bidyeri byesese bakisuula mu mbaasa ne bakikuba langi ne bakiguuza gavumenti eyawano nga kyakaddiwadde bannange nkubuuliza abasajja nga babbye eggwanga kati ate jjuzi nabula basaba buwumbi okujja emeeri wansi anti emeeri opuresidenti omusajja amuwandiikira ebbaluwa hmm. namugaa nti emeeri njagala nzijjeyo nzikozese kubanga ebizinga tulina makubi ana hmm. kakati eyo emeeri yekalangala togiraba yalina kukola emirundi ena hmm. egenda nedda neddayo nedda nesula eyo oba nesula eri naye omanyi sente zebagikyajenga buli lunaku enywa amafuta ga miliyoni ekumi okugenda n'okudda kkumi omunene bwati waliwo omunene yagipangisa neyo nayo nagiryayo era nabonyabonyaba ate ayinayo wooteri ate atigomyayo ayinayo wooteri nembaga nti abange eyo emmeeri nyangu nnyo hmm. kubanga mmwe kyemukola mugiwa omuntu wa bulijjo hmm. ye nagiddiko omuntu wa bulijjo tayinza ginywesa guli kubanga tubala buli mairo mu nyanja eba nene naki hmm. si mu musoso okubeera nemmeeri kakati what do you do ono nalaninga emmeeri nemutopinga apo hmm. gavumenti emuwa naye ngaekola emirundi emeka mujja nemugibala nti etikka kino kubeerako emotoka bweziti kakati omusajja mu mwezi akola meka hmm. era bagiwamba era bagiwamba omukazi yagiwamba abadde mu state house omu buli kamu buli kamu konna emmeeri nnya omusajja agamba pulezidenti njagala emmeeri ekyo nzijjeyo zimbe musibe nazimugamba zigenda oziggyeyo omusiru ali muwakisi mhm. namugamba nti yes tufunye ebaluwa ya pulezidenti etulagira emmeeri oziggyeyo mhm. naye oziggyeyo ku bukaluwa obwo ekisooka mhm. singa mukugjayo emmeeri emu ebeera damage erigwosasula bononefu bamitwe eh. ti omwana wange yagudde mu nyanja naye singa omugyayo ngaomukono tekuli oddayo n'ogukimu me wiis helpingyo because mary is hazard mm-hmm. katufunye amazzi amangi agatwala oyinza okusanga eyo emmeeri ngegundi yamafuta kati mwogera bisamba emmeerinamugamba nti ate bwozijjayo tekitegeeza tugenda ojja kuvuganya n'abalala nebazeetikka kati ziri wamukakanizi kati zikyaliwo akatumba wamala mukafanizia hmm. ah, ah. zitwala ziri erimu naye obabalidda wabasajjanaye abasajja abo bagenda kuddawa bagezi nti tubadde tubagamba nabagamba nti akedi bagala zibba hmm. bagambye temuzikkiriza kuziggulawo hmm. kakati bagambye temuzikkiriza kuziggulawo kati bwe nabakubya akatambi nga bamafiya baga nti zo zabaganda tuziremere kati ate gavana yaze naga nti e lwaki mukyajinga abantu interestrate enene mhm. nazisalako dda mhm. kati nga bakuba mungalo olumafiya yevudde eno neyekyuse eno kati efuuka wakayima omubisi kati afuuka wakayima omukalo you cannot understand these feros tusobola anti nkubuulira mafiya reasons beyond humani gundi olina kuba mugezi nnyo nabagaye nti fe mubyobufuzi bwebasoma psychology tulina ebintu bisatu kwetutambulira mm. <laughs> tulina kyetuyita deception mm. deception kitegeeza nti nkola ekintu nolowooza kyekyo nga nonyamu kirala eh. eh, mm. naye nga gwokikola kulowooza gwokifunamu eh. mhm. nti omutunzi wawalagi ye ayokya kibumba kyo kisiriire kisiriire naye kwoga nti bwegutabayo ah, oyomba yatabudde <laughs> akenge <laughs> kaga ti netuba nekintu ekirala waliwo omuntu omu yagambe ejjo nga tukomawo eh, okuba mukyalo eh, eh. nagamba nti kafeero yafa naye yagenda atenda akengenaye ati beekibi ekiriwo <laughs> nti omwenge omuganda hmm. fuudu kyakulya kyakulya hmm. walagi mwenge gwabagagga gwetaka kuliisa e, ate wala gyekasita akutuusa okumunywa nonywa amazzi kumakyakatonda owedde ogenda kankana walagi spiriti bweoba yagala bubeerewo mm. kati ate walagi keera ekikopo kyakawa kumakyekikambwe eh. eh, kyobulaba abazungu banywa nnyo kawa lwa wisiki kati ate omuttokiraba gwe gyogezeeko mm. singa mu musana onaaba amazzi agokyobulira mpewo kituufu bwenabaganyogo batufuna kakati n'omusota bwegukola bweguti gwezingirira hmm. ku mwana gufuna ebbuguma kuba gwogulicolod bladet kakati n'omunyi wa walagi walagi alina okubaamu n'enkokoto z'olidde zinasangayo walagi simwego kubanga walagi ekibiki tagenda mu lubuto mm. walagi alaga mumisibwa butereevu eh, era omusota nekukuba ojja tobona ate abatamivu kye batamanyi anti ndoza gwe tokunywa omanye ekintu ekisooka okutamira omuntu eh. magulu omutamivu obwonga aba amagulu negagaana ate bwabanywa tagabuuza <laughs> kyobulaba nti abanywi b'omwenge ayimirizako okugulu kumunganywa abalala tebatula ku kawunta mm. no era kyobulabanegundi eh, eh, yali tanajja kawunyemu ngaera bakugayimirira ku magulu gabiri akati omwenge ekigusooka okutta nti omusulo gwe tulaba abefukira nga bagenda mm. olusituka mm. oba gwajjudde eddamukaago tabutuusaayo omusulo ogutandika okukulumira ngaonywa omwenge otudde hmm. guba gwakulumye dda <laughs> naye ngeno ngaekitundu kifu kyatamidde <laughs> bakati bana basajja naye mbagambe nti ekigambo ekyokubiri kyetukozesa ennyo ekirimu amagezi hmm. tukiyita reverse psychology hmm. mubakugu wano okozesa reverse psychology museveni mugezi nnyo anti museveni mm. gwomuseveni mwita wakuzanya mm-hmm. nze mwasesinga mm. nze abantu bagamba njagala nnyo museveni mm. naye nze njagala nnyo nebwaba mwana nga mugezi omwagala nnyo wayi oba omwana akyalenjenga kati rivasi sayikoloje tugikozesa ngaoli mugezi mm-hmm. omusiru tagiraba nti omukazi ayinza okubanga ayagala kwana balongo Mhm. ye nafuuka akukettera ngaamaka gatabuka buli kiseera kyonna kumbe yalo ayingirawo yes. yefula mulungi gyoli hey. naye ngaate ayonoona hey. Mhm. kakati museveni reverse psychology agikozesa nnyo bonna basome yakyogera mukyenda mumukaaga mm. bana bana semugere nagaa kyoto kirina gikiri n'amawanga amagagga besi yenaga nti bonna bakone kakati yetakufaako ye amasomero gali tagajjeewagebbeeyi mm. naye omwana ono abadde tasoma mm. yagala neyunifoomu naaligijjeewo naye nagenda ejjinja ne baŋŋamba nti abasajja bajja kukwana abaana abasoma abato nga beekwasa nti tebalina yunifoomu mhm. naga textbooks ebyo biki ebisulo biki byebiganya omwana okusoma mm. kakati gwe muvume nti bonna bakone ani awangula munne kati musa bene ateka bano nebakubata babakifunamu nebabakyawa kubaga omugezi nga mirundi waligee nti museveni awaba naye abaana banywa obuugi ku ssomero improve this one mm. but don't discredit that one eh, era yomugezi ate mwana wange ekitabo eh, kye tebakisoma pulezidenti museveni ebintu byakola ebisinga obungi ebiyitamu kuba nebagamba nti owagiranga nnyo omuntu amanya embeera zo hmm. ti museveni yakugaa nti weyali etanzania amasanyalaze bagasalako nga talina ssente emyezi eki akugamba nti muhozi bwetandika okuyimirira yali akuza amasanyalaze wakati wali hmm. naye yayimirira ngaakwate balobu nga bukabuka gikwateko alaba ekintu ekipya mhm. ekijja okukola <laughs> ki so when you tell museveni nti bangoba mu nyumba bakola ki nagati mupa abananyini nyumba amanyi yes he went through it mm. achimanyi mm. akola ki kakati akugamba mu kitabo kye nti sengaawe yamuwa ensawo kati ensawo ate nagiteekamu ebinyeebwa emmese ne zigiruma kati yateekangamu peeni neegwa oh, oh, neyitamu mm. kati ngaomusomesa ye kusomera akuba mukube era yakugamba mu kitabo kye tinatuuka wasi neŋŋamba nti abaana ba uganda balibeerako n'abasomesa abategerekeka abategeera ebizibu byabwe kuba yamukubiranga kalaamu ate ngaensawo ye mwateeka erimu ekituli era yagandi kitaawe yamerako ebbanga tabulidde kitaawe mhm. nti omusomesa nkuba ku ssomeroanti yagamba hmm. nategeera kitanga agenda kuyoola <laughs> mbe <laughs> omusomesa yamuwema ipresidenti mm-hmm. yawema omusomesa mm-hmm. agali omusomesa namugandi genda otema ebitoogo naga mwembuli ya kitange andi modolo yange yenyini so okwetikane sagenda ne <laughs> broker nine nine nga nga metroni akubye omwana wange e nze eh? yamusikanga amatu <laughs> gwe ajja kuba musirunga kitaawo mm-hmm. omwana wange mugezi muyitire mm-hmm. nakindi okulaba nga ate basirise mm-hmm. tekwogera hmm. amatu gajja gakyami kati kajja omugongo gukaluma konze kiki bangezesa eh, eh, eh, yali awedde yali awedde nenteka buloka nayini mumotoka nebagatwende nenyondo yange kati ekyayamba metron kyali ekyo ate mukazi wange yeyefula agendee mu supermarket nayita emanju nakwata boda nabaka nti mulesajja naye wano waliwo omulambo metron dduka toyimirira nagenda okutuka ku ssomero nga tebali musomesa nomu nga kabanga liya polisi yekanga badde mu compound baana ne bakuba emizira ne bandiikira yalinga parent of the year <laughs> ate metron yaddawo teyadda yalina n'oluganda ku nanyini ssomero teyadda nkuwa miliyoni biri kitundu wepankire ku mwana wange eh, nedereva yamala kunetoloza bwati oli atuuke nalingenda <laughs> kumekuliza metoni bloka kumutwe baba <laughs> olwo nalolugwe because we metron because we failure sife twagaana kusoma omwana nga amanyine byenjogera era baŋŋamba nti omwana otumwetaamu namba nga tasoma nebagamujja kumbalira mbaawe wawuna otya okubeera mu kibinja kyabamafiya ekyo eh. hmm. kubanga olabikanga amagezi ogasinza bamafiyanti nkubuulire otya okubabeeramu mbamanyi tebalina kyebagaba era mu katambi k'enkubi olwaleero bakugambye nti ku akawuntirira mu buli omwayinako miliyoni kikumi kikumi ekya ddoola naye mutuwaaki omusajja abagambye tikati akyengi mwamaze omumukozesa mumusindise kubwemupirira mumaze okukozesa tuli agenda walikye muleya nabo mubalese genda kakati nabagamba nti nono gundi ani ono omwana katesumba hmm. naye mumukozeseza wemwemala tukozesa nga mudduka kati eyo gurupu njiyingiramuki gurupu yabamafu yaba uganda eringa mumengo hmm. abemmengo balowooza nti ogenda okukola ewakabaka ize pulistigi ne batakuwa sente kakati ne gurupu eno eyabamafi yerowooza titwassociate with them nti olina kyofuna abasajja bagamba tubakuŋŋanyiza sente omusajja agambye abaana bange bali canada mhm. fe tubakuŋŋanyiza sente naye singa teyali lokodown singa tebakyasoma sirina school fees nebagamba nti kati lokodown evuddeyo sirina sente zibaleeta naye mwe mwekweka tetubalaba wayi nti naddala abaganda babafuga nnyo wayi nti omuganda alowooza nnyo nti okubeera ne balamu tulowooze bwetutyo nti kyakitalo tekinakyo kijjamu kubanga upc nenali mu byanjawulo a upc man is a comrade yes. baleeta akajola kaabwe katuuka ku kyalo mm. baleeta akakumbi kaabe kano akakwola enkokoto oba teyagenda ekalungu nasangayo omusajja kakooza mm. kakooza yamugamba nti omanyi nti mubuganda abantu bakwagala <laughs> nage ndi gabanjagalawo nti abaganda bakwagala jangoka ekalungu yeyali kyamani wa upc mm. oba tengatajja basimba ebitooke mairo nga namba eh? ye yataddewo bacuba be ku ferobot enulunzivuga eh, abaana bwebayimba abasajja bwebayimba abaki bwebayimba oboti owokubiri mm-hmm. bwe yali agenda mm. oboti eyagamba kakoza nti nkuwadde loole yeggaali mugende buno neggaali muzekabirakakatikakoza <laughs> nagamba mm. nti anti aba upc batono yakolamu edduuka mu masaka kweyajja obugagga katonda wange obate n'agenda okugulawo ekyuma kyaffe ekyemwanyi ekaliisizokyakuba mm, mu lutalobate n'akizimba waliwo mapapula waliwo mugera lugwana mm. waliwo taata w'ekibima tubutwalina ebyuma musanvu mm. byonna byagwa kati bwe bwavu bwe balimu kakati bwajja okugulawo ekyuma kyekaliisiza ekyo abaana bebulinda be balondwa yajjiramu helikopta eh. navuga kagali okuva ekakome rwanda koki eh, eh. okujja okulaba ku helikopta yobote kakati obwetre baana bebulinda bebalonda abawala garls bamukoleki bebagabula abantu mm. obwate nabagaa nti baana bange mukoze bulungi okutugabula nti mujje munkyalireko mu state house mm. musista ngakwata baana ngabatwala mu state house meeting ngaetuula eyabazadde mhm. addire abaana bafe abawala oba oba teyegombyemwani addire eh, golowooza owa omulungi anawona mhm. adde abaana bafe abawala abatutta entebe mu basajja bobote mhm. ennaku mmeka bbiri yasanga omusisa balesa ekiteesa ekimugoba naye omanye ekyaddako mhm. yajja ne roole ya tatempya najirako ne roole endala bbiri eziriko emmere yero gundi yero where were these people getting relief okimanyi ti ku ssomero ku ssomero twalyanga n'obuwunga obwa yero naki kyonna naye yobu teyalina bajeti singa ataalwanyes ebitabo nga bakubalira bubalize nti 48 pages 96 pages n'ogenda n'ofuna ekitabo ekibyawati wentirongo bobe tebo sente bazijjangawa ate nga tebalina misolo mingi bazijjangawa bali bali bakomuledi nga tebabba naye bano buli kantu konna ke baleeta babaleese kubba kakati soko tunulire nze namaze dda okubala nti ne batakolawo sanitization enagundi abaana abafu ababagagga be bagenda okusoma kuba kakati bwogamba nti omwana agenda kusomera nabanga ne giraves nga zino pulezidensi yalagira masikisi zabirioni kinana mu mbaazi bbi bagenda okugenda mu sitowa nga temuli nabaga nti apolosi bambi e, manya gundi katikiro lugunda mm. ekyamuleetera ekizibu agenda okebera musipotowa emmere nga nkalu nakafeintinga nti museveni namugamba yalwadde covid yalwadde covid nebidduka emisinde hmm. nebigenda mu mmere y'abanoonyi b'obudamu nebijijjayo bijje bikompasete nga kino kati towulira mbu abakongo bayingidde mu uganda balefugeesanti kye byagala byagala ate budget empya un ereeta emmere kuba eri byagibbayo bo babba buli wamu